大家好，我是陈老师，欢迎大家今天参与我们的直播。老师今天穿的比较不用那么正式， <laughs> 为什么呢？啊，因为今天是穿比较 casual 一点，因为另外一件衣服啊，这忘了带过来，所以说我在新的新新家里面的新摄影棚里面了，所以说啊、这个衣服看起来好像就比较随便一点，好吧？大家请多包涵一下。 好，那我们这一朋友他的回音会比较大一点，那各位如果发现回音太大，跟老师说一下，老师要改一下那个声音的大小，对不对？老师讲话还蛮大声的，好吗？好，那我们今天先开始之前，先跟各位说一下哈，我们榴莲批算的服务啊，老师稍微有一点延大，哦，但是不用担心，哦，你有问题的你都可以传来跟老师讲，或传微信跟老师讲，然后告诉老师你的那个订单编号，哦，老师会告诉你你大概什么时候可以收到，哦，老师现在真是没日没夜都在批了，因为。 为什么有些一开始还没有收到呢？因为大部分我们一开始报名的时候啊，这个非常大量的人都挤在第一天、第二天、第三天，所以说老师过去有一个坏习惯了，就是我批好的东西啊，我不会立刻就把它发给各位，我大部分就是批好之后啊，我放个三天到五天的时间，我再发出去。为什么那么麻烦呢？因为我觉得我第一天批完，我下次再看的时候，我比较清醒一点的时候，比较那么没那么累的时候，我回来看一下，哎，OK 啊，都都觉得有没有要补充的，然后我再发出去。 那现在不好意思，我就直接发了，好不好？ <laughs> 给各位等太久也不好，所以我就直接给他发出去了，好吗？好，说给各给给老师多一点时间哈。老师现在没日没夜都在批，但是一定会很认真的看好每各位的委托啊。所以说各位拿有拿到了，都会发现哈，就是老师写的数的字都是还蛮多的。所以说啊，在一点点，在一点点，在一点点时间，可以吗？那另外一件事情啊，就是我们二零二三岁这癸卯年的点灯安太岁的第一场法会已经开始报名了。 在我们的下方，等下各位看回放的时候啊，可以在下方我们栏位说明页面啊，可以点过去报名。为什么分第一场跟第二场呢？那里面会有讲原因啊，因为金英老师他负责是另外一块啊，我们两个是分开来办，但是因为时间的关系啊，老师必须一定要在呃这个第一场在十二月二十三号那天一定要办，因为那天的日子啊，给各位的加持是比较好的，所以说呢，呃，主灯的点他那个东西安，胎就要先安了。 那个时间，老师认为那个时间是很重要的，不然都安排到一月就好了，对不对？但是关于袁承灯这个东西啊，老师是比较在意的事情，好吗？好，那我们还今天还是去讲一下我们今天的这个内容哈。哦，今天是视角像还蛮多的。那么我们首先呢，先稍微用几分钟的时间了，看一下我们台湾的选举。昨天呢，是我们中华民国的九合一的大选，针对这个大选的几个重要县市啊，我们是提前了好几个月。 就已经利用命理名人堂的节目啊，我们已经开始预测的。如同老师昨天在选举结束后的发文，我们第一个预测了，就是前新竹市市长林志坚，以及台北市、台中市、桃园市、高雄市以及新北市这些地方，我们做了预测。那林志坚前市长啊，老师当时预测他很难出来选，他要获得提名的机会啊，是微乎其微的。那果然他自己就退选了嘛，对不对？他后来就退选了，这个很早不很早就已经应验了。 而高雄市啊，老师预测是陈其迈市长，他躺的都会选赢，你知道吗？ <laughs> 躺着都可以躺赢了啊，这个也是应验了。台中市预测是卢秀燕市长，他继续的连任。新北市是预测侯友谊市长也是连任。最后就台北市啊，老师当时预测是蒋万安委员他会当选，这个部分当然也是没有错的，他的确当选了嘛，还大赢了很多票。但是老师也必须说，老师预测的是蒋万安委员他当选。 黄珊珊前副市长排名第二，陈时中前卫副部长他垫底，这个老师必须承认啊，这个部分老师是错的。因为蒋万安委员呐虽然当选，但是陈时中前卫副部长他是排第二，胜过了胜过了我们的黄珊珊前副市长，所以说陈时中部长他不是垫底，而变成了黄珊珊前副市长是垫底，不是第二，说这个顺顺序是颠倒过来了，好吗？ 而这个很多人给老师安慰说啊，老师这个已经算百分之百应验了。为什么？因为说谁当选谁就当选了嘛，选举不就这样吗？赢的人拿全部嘛。但是啊，老师很感谢各家各大家的安慰啊。不过既然台北市市这边错了顺序啊，那就是错了，好吧？错了就是错了。所以整体的应验度啊是在百分之七十五左右。虽然该当选都当选了，那没当选的也没当选了，但是还是没有完全的正对了。 而这里啊，我我们在讨论的预测的过程啊，就是还有朋友跟老师去问，这次台中市市长的选举，卢秀燕市长并没有人跟他上一次一样的浮选，怎么他还是大胜利呢？这里老师必须说啊，卢秀燕前市长他真的是没有什么人帮他一起拉开气势，但是我们要观察到一件事情，卢秀燕市长啊，他在竞选期间他是病倒的，所以他有很多行程啊，都是他的团队来进行去竞选，根据浮选。 所以基本上啊，这是卢秀燕市长他的地方支持者的跟他的团队啊，是在这次的选举中的主力。他自己本人啊，并没有跑的场次啊，没有比上次来的多，但是他的票开的是比上次还要来的漂亮。这还是符合啊他的一个特殊的命格，他是怎么样，必须要有人扶持才能登上了大位。所以啊，这个老师要跟各位报告的事情是什么呢？就是啊，你知命懂命，我们还要会用命。 这关乎在我们一念之间，这跟我们周三讲到的概念它是一样的。很多人都想问老师啊，你我们要做什么才能够成功发达，对不对？这个就是缺乏了法术式里面的法。怎么说呢？因为你的人生规划里面啊，如果没有一个宗旨，没有法这个要件，你要成功啊，要发财，那当然是比较困难一点的。因为你来问的不是说，哎，老师，我今天想做这个行业，我对这个行业有兴趣，哎，我也做过，我有点经验。 那么，我想全力投入在这个行业里面，我五年之内是不是可以略有小成，获得一个阶段性的成功呢？那么这个问题啊，就会有比较实际的答案啊，因为你已经有了方向性，所以说你有了这个法，所以说你问的问题的答案呢，也可以比较确定跟清晰一点。即使问出来的结果是不行，不是你有准备你就一定会成功的哈，这个成功的人还是比较少的。那为什么还是不行？ 不行的原因是什么？他这个从在我们在问师的过程之中也会告诉你。当然还是有人不信邪啊，老师你跟我讲的我知道，但是我会改嘛，所以说我还是继续凹下去。哎，但也有人凹成，那大部分都是凹输了。但是如果你自己心里没有主张啊，啊想问我说想问老师说啊我到底适合做什么？我没有什么想法，我不知道我是可以做什么，那我做什么可以发财？老师告诉我指一条明路吧，指点迷津嘛。那这样子的方法就像大海捞针，老师只能告诉你。 的事情啊，就会变得很有限，所以思想是人生的道路，这个就是很重要的哦。好，那么台湾选举的议题啊，其实在我们这边呢，老师还最后还必须讲一件事情：我们选举，无论是蒋万安，无论是谁，他们大胜了多少票，这都不重要。各位，我们要记得一件事情是，这个民主的选举啊，本身就是一个错误的制度。我们看，蒋万 <coughs> 蒋万伟他当选了，卢秀燕当选了，侯友谊当选了，陈其迈当选了，但是他们除了陈其迈之外， 可能其他的其他的县市的你都没有怎么样，没有超过百分之五十五以上这几率是比较低的。等于说，蒋万安他有百分之四十五的得票率，他获得了台北市市长的宝座。但是我们反过来看，他是不是有百分之大概五十五的人他是不支持他的？就说不支持他的人高过支持他的人，然后他中选了。这个这样的选举是不是合理的？我们说少数服从多数，多数尊重少数。但是我们现在看到的选举。 永远是少数支持率的人当选，他是一个相对多数的。说，在这种制度之下，我们怎么能够说这是一个民意的展现呢？说民意，说说我们投票，他们就会就会怎么样来决定我们的未来？说实在的，谁当选了，老师都还是一句话：我讲什么他也不会听的。为什么？因为他只做他想要做的事情。为民喉舌这个事情啊，出生出现在课本里面，出现在理论里面，但实际上它是不大会出现的。千里做官只为吃穿。 你相信民主，那那你只是被别人催眠。老师真的是明着这样子，不然你看我们美国在选举，他们也是全民投票。可是你投的结果是什么？第一个票票不等值，第二个你永远是少数的支持率的人当选。各位有看到美国的选举有支支持率高达百分之七十的人当选吗？如果有支持率超过百分之七十的，那就普丁，好不好？普丁他是那个俄罗斯总统，普丁啊，他才是真的是最高数当选的。所以他干什么？ 好，俄罗斯境内要反对的有没有？有，是不是多数？不是，为什么？因为他执政很顺利，是因为大部分都支持他。除非你有本事啊，把民主选举弄得像俄罗斯这样，哦，大家都全部支持同一个进同一个候选人，不然的话，你不要跟我讲民主它是有作用，好吗？好，那台湾议题的选举我们到这里结束啊。我们四年之后啊，如果我们还有九合一大选的时候，那个时候我们再继续来看这件事情，好吗？好，时间紧迫啊，那我们这边就稍微。 继续看一下哈，我们接下来看的议题，那就是中国。中国现在面临到一个 <coughs> 我们之前预测过的处境，什么处境呢？那就是有强大的中央政府配上了庸懦的地方官员，所以现在中国的防疫措施啊，就是现在这种状况是一种多一事不如少一事，多作为不如无作为的态势。这个当然就是疫情方面的处理是个很明显的状况。 针对新冠疫情啊，中国的中央政府啊都已经摆明了，他要进行逐渐的松绑态度。而这个疫情一松绑，当然让中国的各地不断的爆发出疫情高速传染的数字。这个疫情控管了是很重要事，真的是没有错了，因为我们的百姓嘛，这是我们政府所要守护的。但是你看它爆发之后的比例有没有问题？什么意思呢？每一天中国在每一个省份可能都有几万例的出现。 这远比在二零二零年的数字多上了不超过十不差不多要有十倍以上，但是问题是什么？它的死亡率是低到一个不行，因为因因为新冠疫情所死亡的跟它呈现它的一个病例数的增长啊，其实它已经是不是一个说它是一个值得我们非常去关注的一个议题，而且呈是呈现了个位数的成长。这这它这个中国的状况不是像我们台湾呢，我们每一天几万人，但是我们有几十位同胞去见上帝。 对不对？那这个代表什么呢？这代表中国政府的防疫政策，它基本上在过去到现在此时，它大体上已经是成功了。即使现在开放，甚至是不隔离，那基本上对中国百姓的生命影响就已经是极其有限的了。那么在这个时候啊，例如郑州，例如上海，例如其他地方等地啊，都应该继续的开放，看看这一些的地区的数字啊，即使比现在膨胀十倍以上。 甚至超过一百倍，百姓的死亡率是不是可以控制在一定的范围之内？这个不是老师把百姓的生命啊都看得太轻，生命是值得我们去守护跟跟去去怎么样去看重的，而是说我们要借由这些开放的地方啊，看那些疾病啊，它如果它的死亡率啊一直维持在万分之几，那么几乎就可以说啊，它跟一般的疾病啊已经没有什么不同。你不定你特定的一个地点了哈，我们开放了一个测试。 那我们才能够知道是说这个病症是不是都已经可以被百姓的身体完全适应，呈现了一个常态化的一个一一个疾病。应该这么说啊，真的这个跟一般流感差不多死亡率的疾病啊，只要它定点测试是完全开放，死亡率没有提升，你只有染疫数提升，那么其实你可以逐一的开放，这样中国整体的社会才能够快速的回稳，这是一个老师个人认为很重要的关键。 但是现在并不是这个样子。中国的官员一看到数字飙升，开放两天，立刻回到静默状态，这是一个很错误的做法。除非死亡率已经高到吓死人啊！你十万，比如说我们这个礼拜十万人在这个地方染疫，然后来重症达到了上千人，然后还死了几百个人，这个你不用等到政府你去下令去封城，百姓自己都已经吓到不敢出门了。那么有这个数据做的基础。 你的防疫手段才能有效，但是这可惜这些官员呢，为了避免他的政治错误，选择了直接静默。而其他地方甚至有一些地方市场的市场部官员呢，直接去店面去检查，如果他进门的时候，店员没有一秒说请扫码，那么就直接把人家店给封了。有这样的官员啊，中国还需要美国这个敌人吗？自己的地方官从大到小都在整自己的百姓。 中国百姓还没有被美国整死，就先被自己的地方官员给整死了。如果中国政府啊还没有出手干预地方官这些荒谬的一个举措，没有监督地方官这些愚蠢的措施，那么中国现在的优势啊，五年之后就会变成了弱势。怎么说呢？从历史来看，这就像大宋王朝所施行的什么强干弱支的模式。 朝廷的力量很强大，但是地方官员弱到没有办法维持地方的平安，所以大宋王朝的衰败速度啊，就变成历史上很快的速度了。而从现在的国际局势啊，就像德国拒绝俄罗斯的天然气，朝廷大声几乎在做对的事情，我们一定要怎么不能被俄罗斯说干牵住你的小鼻子，最后挨饿受冻的居然是基层的百姓，这样的政府民心当然就会持续的涣散。 欧洲的政府也是这样做，他让百姓活得很艰难，但是他就觉得是说，哦，我这是在做对的事情，我们一定要支持支持乌克兰。但是呢，他让百姓过得很艰难，所以说百姓就只能示威抗议，推翻这个政府。所以很多很多地方的政府啊，现在开始换党换人做做看，原因是什么？原因就是因为你让百姓挨饿受冻。比如说法国现在也在示威抗议，美国的亚马逊也在示威抗议，不过他们状况比较不一样了。 要么找他那个是工会的问题，而这个状况比较不一样，老师必须说这个是不大一样的。所以是说啊，看到这个状况之下，比如说像中国，难道没有去跟郑州的百姓、乌鲁木齐的百姓那些他们好好的，是说商讨一个怎么解决的办法吗？但是现在中国官员的地方施政方法就很简单，我就一切把你给封住啊，把你给封住，然后呢，然后把你静默起来，静默起来，然后怎么样呢？好，静默起来就让你。 那你是说，哎，这个数字下来之后，我们以后再议。但是你有没有考虑到，百姓他是需要生活的，百姓他是需要吃饭的，百姓他需要工作的。所以说，我们就看到了怎么样，很多地方就开始示威抗议，甚至呢把大白追得满街跑。这个状况啊，如果中国的中央政府啊没有迅速的处理这个问题，那么老实敢说，新冠疫情这些静默期跟封城的状态啊，它一定会动摇中国的国本。 促使什么样新一代的年轻人，就比如说现在的那个初中生、高中生、大学生啊，这是新一代年轻人，他们会培养起来天生反政府的种子。各位要知道，年轻人他就是要就是要会有不一样的想法，所以说叛逆这个事情、离经叛道这个事情，本来就是年轻人他骨子里面就是要做的事情，这是我们的生物天性。 我们一定会去，在年轻的时候去反对我们所受到的环境，来彰显说我们是新一代能力，这是刻在我们 DNA 里面的数据。我们基本上是没有办法否定的，除非你小时候被打到你连连反抗勇气都没有之外，基本上人类就是这个样子。那么你中国政府，你静默到大家活不下去，大家足不出户，压到最后，压了一年，压了两年，你还想压第三年？那这个东西一定会让他们心里种下一个反政府的种子。 而百姓真的是要反中央政府吗？其实说实在的，百姓反的是那些愚蠢又蛮横的地方官员。这个中央朝廷啊，毕竟在几千里之外啊，山高皇帝远的。习近平听过了，但是你见过吗？他 <laughs> 电视上见过了，他也没走到你面前去过。但是你那些地方官员常常走到你面前找你的麻烦啊，包含居委会啊，什么什么都是这样，是不是？中央什么村村支村支委啊之类的，都在你身边，那他们就专门找百姓的麻烦。 那么这些班地方官员就变成代表习近平这样的高层反正的，反正你这个地方官呢啊，你今天被反了，那这些百姓觉得说，好，我反一反，我反赢一次了，那么我下一次就要反中央政府，对不对？才表示我们的人民的力量。这个东西也本来也就是共产党他们农民军起义的这个最大的一个精神来源。所以说啊，这个中国政府啊，真的就应该好好的处理这些地方官的疫情处理的模式，不然的话，这个真的很严重。那么问题来了。 中国政府的防疫态度，真的就会继续的静默下去，继续走封城的态度吗？其实啊，老师也认真的观察，在这一个月，中国政府的态度，理论上，现在中国政府它应该是要打算要开放解禁，至少大规模的减少封城，恢复社会的正常运作，这应该就是中国中央政府他们本身在在那个紫禁城里面的意志吧，哦，应该这么讲。 为什么老师这么评估呢？因为我们在上周有说到啊，习近平跟加拿大总理杜鲁道的相互吐槽的事件，但是今天要讲的不是他们两个人斗嘴的那个画面的问题，而是习近平跟杜鲁道在讲话的时候，他没有戴口罩。回到中国之后，他去 <coughs> 接见外宾也没有画设什么的一些禁区，比如说像过去在冬季奥运的时候，各国元首来你都得在禁区里面活动。 是不是都还记得嘛？包含他们的选手在用餐的时候，都是由机器人煮饭、机器人烹饪，然后机器人送餐。但是那时候还惊艳了全世界。所以说，这次并并没有这个模式啊，是各国领袖随从人员、媒体记者基本上是畅行无阻，也可以大家彼此的正常的交流。那么这就代表什么？代表中国的中央政府啊，对疫情的管控与态度都已经采取了开放的模式。但是问题是，整个国家的领导体系中间产生了。 运作上的栓塞，对不对？像中风一样，上意不能下达，脑袋很清楚，但是手脚不听使唤的到处挥舞啊！自己左脚踩了右脚，自己左手扇了右脸的耳光，这就是中国现在这个政治制度的状态。而这个问题啊，如果农历年前中央没有办法同意地方的这样进行，那么这个问题。 它牵连就会非常的大，甚至影响中国在国际上的竞争力以及中国经济发展的一些动力。这就像新冠一样啊，你脑袋发高烧、发高热，手脚还冰冷，嗅觉、味觉都失去。那么这样的中国幕后黑手想要颠覆他们的民心，就变得非常容易的。台湾就是这样子的政治发展。好，当时国民党建设了台湾，但是他来台湾之后，地方官员的的一个贪腐，那个老大的心态就是犯了类似的错误。 地方官员的这些蛮憨、这些贪腐、这些的去以势压民，那这时候才给了党外的运动，也就是现在的民进党他们的崛起的机会。最后，国民党就丢失了政权，到现在都还取不回去。台湾的弹丸之地都是如此，中国这么庞大的国家又会如何呢？各位不要小看国家大跟小，这个任何一个地方它都是一环扣一环，像那个就是洋葱一样，一层裹的一层，一层裹的一层。 所以说，小国家、小地区有时候也可以演示一个大国的它一个运作的一个模式。所以说，老师要说的是啊，这个民心如种子啊，一旦种子开始变了，有时候一辈子都不会改变。中国共产党如果没有经历过庞大的反对力量，这个没有把它做好，那么他以后就会体验到他以前怎么样革别人的命，以后别人就怎么样革他的命。这个可能可能现在可能不会立刻出现，但是呢，现在小孩只要一体验到了。 听到父母抱怨了，听到朋友在去批评政府了，十年之后，他们就会变成反政府的坚实的力量。这就是新一代的政府、新一代的官员所制造出来反对政府的力量。我们不能说反对政府是错，这各位千万不要误解老师的意思，而是国家要稳定，百姓应该是把他的心理发在发挥在发展他个人的经济，照顾好自己的家庭，完成他人生的置业这些美满的状况之下。 而不是把时间花在谈论政治上面。如果你把时间花在谈论政治上面，那真的是很浪费人生了，对不对？像我们这次这这几个月都在听政治话题，听的都烦了。所以老师的节目啊，通常不但会讲台湾政治话题，要讲我的命令名人堂，就是这个原因。我们要关心环境的变化，找出我们自处之道，这才是重点。不不然的话，你现在国民党选赢了，干我什么事情啊？ <laughs> 我我也不会这这账户里面多一个零嘛，对，以说是吗？ 然后那我们看各位什么问题哈？哎呦，哎，上海这动乱，台湾有参与甚至主导，台湾没有这个实力了，没有这个实力了，真的啦，好吗？本丝在舞台上坐沙发有意思吗？ <laughs> 没意思，还是要抢一下，对不对？这是一个仪式感，好吗？呃，中国全国游行事件这难免的事情，这总是会这样，好吗？哦，老师脸变关公了，这个灯哈。 要要调整一下，好的要调整一下，台湾餐饮上还讲太讲太久，讲太多了吧？ <laughs> 好吧，感谢 F B 啊，感谢 F B 的赞助，谢谢哈。呃，中感觉中国不会冲动控管，我们刚刚讲过了，中国它是会冲动冲动控管，就是看他怎么样的地方官可以懂得做人做事。我是真的是觉得现在很多地方官是不懂得做人做事，他们很太容易在和平的时候掌握到这个权利， 中国早一批的官员啊，他们是在动乱中，在困苦之中，他们掌握这个权力。我们不能说共产党永远都是万恶的，他们有很多，他们的确是从田里面长出来的啊，就像就像习近平这种田里面长出来的官员，他不是喝了洋墨水，他是在最艰困的环境、最恶劣的物质跟最糟糕的一个一个管道，他去当了他这个官。所以很多官员他们是很珍惜他们可以为民服务的机会，当然不是每一个贪官污吏到哪里都有了。 但是我们不不能是说中国没有好官，那还是有好官。台湾有没有好官？台湾也有好官，对不对？就算是民进党，它里面也有好议员，也有好立委，也有好官员，但是可能不多，但是他还是有，对不对？说在这个状况之下，你新一代的官员呢，他是吃的吃的皇粮哦，一开大家把你培育到高考毕业，甚至送你出国留学，你爽爽快快的从这些升官的环境中回来，然后你就开始当了大官，你开始当了一个什么地方的一个市委书记啊，等等之类的。 你就变成了什么？你根本就不知道疾苦在哪里啊！这个状况其实是很严重的事情，好吗？啊！我在花莲吗？你看我在摇动，是不是地震了？对，你怎么知道的？我不在那花莲，我还我还在什么？还在夜莲，对不对？很多莲，你知道吗？ <laughs> 等下打在台北作废吗？不会哈，那是不会作不会作废哈。什么时候灭亡？你说你自己吗？啊！ <laughs> 老师，现在的满清一老一逸对中共有是否有影响？没有什么影响的啦，那个完全没有。 没有这么多影响了。说实在的，满清呢，为什么他现在他他为什么说大家看他现在清宫剧？因为他跟现代的生活是比较靠近的嘛。你比较好去考古啊，你说坦白的，比如说像那个演那个什么《甄嬛传》呢，他那个温太医基本上他就是清朝礼仪专家，他只是去嘎一脚温太医，但是他实际上他是清朝的礼仪专家，哦，他是一个他是一个真的是一个文人，他不是一个演员，只是他长得帅， <laughs> 所以去嘎了一脚，你知道吗？哦。 老师，明年会战争吗？这概率是有的哈，这概率其实是有，的，好吗？明年征战之年，所以说各地战争都可能会出现。好，那我们还是大家没什么问题哦，那我们还是继续下去，我们今天的节目哈，我们还是继续下去，不然这时候讲断一断断一半也不好。所以说，我们从中国地方地方看完之外，我们还要看另外一个层面，中国的外交啊，确实现在是有重大的斩获，包含了欧洲各国，在德国总理肖兹在中国取得了巨大的利益之后。 荷兰也倾向了怎么样开放艾斯摩尔销售 d u v 给中国，因为无论如何，你现在不买卖给中国啊，它中国在两三年之内啊，中国大概率的也会自己制造出来。因为 d u v 跟 e u v 是不一样的，那 d u v 基本上它制造出来的或是类似它这样的功能的商品，我觉得中国中制造出来的概率是很高的。所以说，艾斯摩尔跟荷兰政府，如果你现在不赶快卖给中国，一直怕被美国去制裁。 那么那个真的很糟糕了，所以说现在他只能想办法多赚一点钱。那么以后中国他自己如果研发出来类似现在的 D N V 这样的商品，遇到过他的专利，那么很简单一件事情，其他的比如说东协的国家，他们想研发自己的半导体，那就容易多了。为什么？因为这些关键的设设备，如果它不是只有一家拥有，而是有两三家开始可以生产出来这样设备的时候，它的价格会雪崩式的滑落。 哦，全部式的滑落，那一滑落是不是其他国家它取得这个商品跟它的一个技术就变得容易了？变得容易之后，那别人就不会找荷兰买，他找中国买。反正呢，我做东西可能就是五十纳米啊，或者是一百纳米的东西，好，这个可能日常的一些小工业用得到的东西，那我就不一定是要买买那埃斯摩尔的嘛，我买中国的总可以吧？是不是？那这个状况之下，他就必须要现在赶快做中国的生意。你只要现在尽快的把机器卖给了中国。 第一个，你先赚到几百亿，我们不说。最重要的事情是，你会递延中国研发自己设备的速度。这个中国人是一个很懒的民族啊，我们必须说我们是差不多先生嘛，对不对？凡事差不多就可以了。所以你越给中国这些设备，中国研发速度就会越慢啊，这个是必然的一个事情。而在这个局面下，中国跟古巴等美洲大陆的往来啊，就有大量的一个进展，这对中国的连横策略有了很好的进展空间。 所以老师稍微说一下，之前我们在美国大选的时候，也就是二零二二零一九年、二零二零一九年的时候，我们就预测过，当拜登如果他当选了美国总统之后，必然不可能放弃对中国的围堵跟制裁，反而会利用跟他外交的手段的一个强项，来联合其他欧洲国家跟美国友好的盟友，一起去反制中国，给中国施压，借此获得美国自己单一的利益。 所以中国当时是肯定希望特朗普连任成功，为什么？因为特朗普总统啊，就是川普总统，他是一个非常简单粗暴的人，以及特朗普特有的闭关自守的策略，对中国跟亚洲，甚至是全世界，那是真正有利益的事情。相关的预测，各位有兴趣的，都可以翻回两年多前的直播视频啊，我们就可以确认到了。而且如果是特朗普总统他当总统啊，这个乌尔之战肯定打不起来。 为什么？因为特朗普一定直接说乌克兰，你不用想，我不可能支持你加入北约。因为特特朗普他不喜欢搞麻烦的事情，他就简单粗暴。我觉得是说我要守护我的利益，我就这么的做，他也不跟别人商量了。但是还是一句话，特朗普总统他未来基本上是没有什么希望哦，去再去重登总统大位。这个我们这两年多前也讲过了。而面对拜登的这个合纵策这策略，中国采取了自然就是联横。 所谓的合纵跟连横啊，各位应该都听过，它是我们在中华民族上面战国时代的纵横家所提出来的学说。合纵啊，就是联合众多的国家来共同抵御另外一个国家的发展。这个代表人物啊，就是战国时期的苏秦，游说六国要共同抵御的秦国，所以他拿了六国的相印啊，六国的宰相的印鉴的，他是得是六国的宰相。因为为什么呢？因为他告诉别人，我们一定要联合起来对抗这个秦国，因为他。 秦国的发展速度啊，无论是它的科技，无论它的它的军事，无论它的农业，都是欣欣向荣的状态。但是，最为什么你联合了六国的力量，你为后来还是失败呢？而且他在齐国就丢掉了他的性命呢？这道理是比较简单的，因为六国跟秦国之间啊，不是只有敌对的关系，他们还是有不同的利害关系，有的远，有的近啊，有的跟秦国的贸易它的往来很紧密，有的远在天边，然后你也不知道你秦国是哪位。 有的是比邻而居，有的是需要秦国关注到唇亡齿寒的问题，所以是说呢，他需要秦国来保护自己。有的是讲求自我发展的格局啊，我不愿意去怎么样得罪秦国，我们当个好邻居，我们互不侵犯，不是很好吗？我干嘛跟别人合作是为了制裁你呢？而且各国之间呢，它有数百年间呢，这这个这些七国之间各有各的历史纠葛，还有各有各不同的恩怨情仇。 所以说，你要让六国啊放下一切历史成见，还有恩恩怨怨啊，基本上当然也是难上加难的。所以，即使苏秦他拿了六国的相印，代表六国，他可以维持这个这个恐怖平衡之外啊，他最后还是一样难逃一死。最大的原因就是你违反了其他国家人的利益，这是很正常的。当然，他一死啊，六国的这个合纵啊，基本上已经瓦解了。 而合纵的另外一个层面啊，当然就是联横。联横的概念呢，当然是跟各国建立起不同的利益交换模式，以达到各取所需。所以无论是政治上，或是军事上，甚至资源上的交换啊，来达成了这两个国家各自的结盟啊。我不是要你跟别人来，我不是要你跟我一起来抵抗别人，我是要你跟我合作，我们一起达成互相的利益啊。这样子可以破坏你原本的意识形态的团结，就是苏秦刚才所做的一个一个那个合纵的团结。 而美国抗中啊，它讲求当然就是合纵，就是希望大家联合在一起，我们来来去怎么样？我们来去制裁中国。而中国的一带一路啊，采取就是联横的策政策。但是啊，我们看这个问题的时候啊，我们不要把这事情想太简单。虽然老师刚才讲的合纵讲的联横，好像是美国用就是用这个国策，那么中国就是另外一个国策。其实这个事情就不是单纯这么样的去看，好，这个就比较有点偏颇了。为什么呢？因为比如说我们刚才讲到了合纵。 美国在贸易上面跟各国建立起不同的 FTA 自由贸易协定，就是类似联横，就怎么样？我个人跟你个别谈判，比如说，比如美日之间啊，或者是说，或者是美苏之间之类的。过去我们他们所谈判的东西，都是采取各自各自的谈判。所以美国它不加入任何的国际贸易组织，而中国就不一样，中国就加入了什么 WTO、RCEP、CPTPP 等这些类的国际贸易组织，它采取的哦就是合作。 而美国打阿富汗也是采取合纵，而不是单一国家就只会使用单一的策略。这个就是我们的一个在运用策略上的一个弹性，所以不要他说只有美国一定是用这个，中国一定用这个，我们只能从历史跟我们所知道的一个一个模式里面，我们找出一个可以分析现状的一个状况。所以这些国际上的大环境变化，我们在观察的时候啊，就必须要什么要有弹性。我们如果失去了思考的弹性啊。 那么我们就很容易落入二维、二元思维的陷阱，非善即恶，非神即魔，那么就是限制我们个人的发展以及成长的轨迹。这个很多人呢就觉得说，老师你这样讲不对，我择善固执，那是不是这个也是错的呢？当然择善固执这肯定是没错，不过我们要回想到一件事情，那就是我们所认为的善，它的定义啊是不是永恒不变的？ 所以这个善是我们人类所定义出来的，那这个善就不可能是永恒不变的善。例如过去的婚姻啊，父呃父母必须让儿女去跟着自己的自己的要求，然后你去嫁给谁去娶谁，对不对？这是什么？父母之命，媒妁之言，这叫代表那个时代的善。这个善过去是善，过去是孝，过去是美德，但是现在不就不一定是这个样子的。所以说，不单只是善这个字啊，不单只是善良。 好的事情，我们都可以说它是善。但这个所谓的好啊，它是有时空背景的演变。比如说更简单的，我们现在的一个这个时代啊，男女之间的往来啊，无论是同性的、异性的，我们本身之间的一个性关系，现在都比过去开放了很多，对不对？那这个东西在过去你是要进猪笼的，你知道吗？ <laughs> 哎，开玩笑，结婚之前你就已经怎么样，跟人家跟人家牵牵叉叉过了，那你就开开玩笑，你这个是要怎么样，要进猪笼，要洗门风的，对不对？ 那我现在做这件事情了，那真的满街都是水了，对不对？对不对？他们今天都在洗了，是不是？说，既然如此啊，那我们还是不是可以折扇固执？那当然是可以的，我们可以坚持做对的事情，但是这个对的事情必须随着时间依照法、术、四三个的原则的变化而去做了这个修改。 举例来说，我们过去是孩子的时候啊，要听话；但是长大了的时候，我们要创业，我们要做自己的事业，那我们就必须不听话，因为听话去上班，不听话的人去创业嘛，对不对？这就是差别。所以老师啊，就在这个地方啊，跟各位讲一下一个小故事。什么故事呢？那就是老师自己的一个故事啊。老师小时候的时候啊，在那个幼儿园啊，那个幼儿园现在已经结束营业了啊。老师小时候在幼儿园啊，老师就不断的那个那个老师的老师啊，就是幼儿园的老师啊，跟我们这些小朋友啊，一直洗脑一个观念。 什么样的一个观念呢？就是小朋友你要乖乖听话哦。那怎么样叫听话呢？怎么叫乖乖呢？你趴在桌子上啊，就是乖乖的小孩，你就是好小孩，你很棒哦。然后呢，我就相信了，你知道吗？我就相信老师讲的是对的，老师怎么会骗我呢？对不对？开玩笑，老师绝对不会骗我，所以我当个乖孩子。然后就这样子，傻傻幼儿园毕业之后，上了国小哦。那上了国小，到了新环境啊，那一定会紧张跟害怕，老师也没见过，同学也没见过，那么怎么样呢？ 我就想起我过去在幼儿园老师的教诲，什么样当乖小孩呢？什么是大家喜欢的小孩呢？趴在桌子上了，你就是乖孩子，对不对？所以说我就要表现的像个乖孩子一样。所以说呢，我就趴在桌子上了，然后呢，然后就被叫起来罚站了。那那那被叫起来的时候，我满脑子问号，哎，不对呀，趴在桌上你不是乖孩子吗？我怎么就被罚站了呢？这不对呀，是不是？ 所以，所谓的善跟恶啊，它并不能说是一个终极的定义。而人类之所以习惯坚守一个定义还不改变，那就是因为我们害怕改变，以及遵守一个固定的规律或是戒律，就会让我们有归属感。所以，这个世界能够能够说的，就是先从变化上开始。例如耶稣，例如穆罕默德，例如乔达多，呃，什么乔达摩悉达多，第一代的啾啾，对不对？也是释迦牟尼。这些改变的定义啊。 成为超版入胜所在，各位说是吗？啊，什么？金老师说我这木不木歪了，是不是？啊？你要讲什么？你可以讲讲到这边挥挥挥，我在直播哎，你要干嘛？管那个，那前面窗关了，不好意思，这个家教不严，对不对？等一下回去给他压个耳巴子，让他听话一点，对不对？哦，真是奇怪了哈。 好，那么就回到主题哈，回到主题哈，我们这次的在中国就是外交大战中啊，的确成功的，然后在中国里面，他们手腕的确成功的笼络了众多的产油国，让中国确实的确保东多方的能源供应，包含了天然气，不仅仅只有俄罗斯的供应，更有卡达之类的地区啊，供应源源不绝的 L N G 液态天然气。这里老师还是必须跟大家说一下，很多人会说俄罗斯跟中国是老铁，那这个部分是不是真的？ 在互相需要的时候啊，它是真的。但是这个外交啊，讲的永远不会是友谊，几乎都是利益。没有一个国家会牺牲自己国家的利益就无条件的帮助另外一个国家。所以，我们看到啊，中国有了俄罗斯的管线直达中国的境内，是属于什么？属于管道的天然气。管道天然气它的价格啊，是远低过液化天然气的，也就是 LNG，就是液化天然气。 那么，既然俄罗斯的天然气是超便宜的管道天然气，那么中国为什么还要去买卡达的液液态天然气呢？这个国际之间的能源交易啊，除非特殊情况，例如欧洲现在购买 L N G 的天然气外，其他的状况啊是很少会走一些单边的单帮的生意，就是我买一次，下一次什么时候跟你买我不知道，大多都是中长期的合约。 所以，中国要确保能源进口的多元性，不能被单一国家所钳制，那就必须先签立长期合约，先把这个价格固定住，然后长年期的进口。这在我们中美贸易战的第一阶段协议里面，中国跟川普所签立的第一段协议里面就包含了石油的长年期采购。所以说，最近的石油涨价涨很高啊，天然气涨很高，对于中国来说完全没有问题。为什么？它还可以进口美国的石油。 然后卖给欧洲的国家，转手你就发大财，就是因为能源的这种东西啊，通常是签的是长年期的进口，而中国又是这么大的国家啊，如果你现在突然需要，比如说像德国、像欧洲现在突然需要大量的能源，那么你现在能够立刻就取得这些能源来去给国内使用嘛？那有困难的。欧洲的一些小国家可以，但是呢，中国不行。 因为它是世界上人口第一大的国家，它没有办法随时随地在短缺的时候立刻找到这么多大量东西立刻供应上去，所以说它多方进口能源呐，就是变得怎么样？我先不说俄罗斯会不会有一天，就像对付德国一样去减供呃中国的天然气，我们就说北溪一号、二号这个幕后黑手会不会把把俄罗斯输到中国的天然气管线啊，给它突然的抹黑一下，或者是抹断一下，这个都不知道。 所以是说啊，中国就不能被其他能源供应国就地起价的状况之下，它一定要先建立好各种多元性的一个来源。就像我们老师一直在讲，为什么你们一定要有多元的一个社会性技能，就是一样的意思。中国身为一个国家，它必须要多元的能源管道进来。我们身为一个个人，我们身为一个一家之主，我们身为一个家庭的一个支柱，或是我们是要建立好我们自己的人生，那当然我们就不能只有单一的收入来源。这其实是。 一通百里面的东西，好，各位要懂老师的意思。而中国如果今天它能源断供的话，那就不是一个小问题了。比如说怎么样，欧洲这次是被俄罗斯被被美国薅羊毛，对不对？薅了一大把羊毛，那个那个羊都开始瑟瑟发抖。但是如果中国遇到跟欧洲欧洲一样的问题的时候，那就不是薅羊毛的问题了，那是全世界的血肉都要被薅起来。为什么呢？因为中国它是一个世界上第一大的一个工业生产国。 如果中国因为能源不足导致它的能源供应的价格大幅攀升，那么中国制的商品就会大幅的涨价。那么这个时候，全世界各个国家都得倒吸一口气，准备一下血压药了，因为中国只要涨一点点通膨，全世界通膨就会非常恶化。 所以说，我们看到中国这次为什么它的经济一直有点压抑的状况？所以老师在几个月前我们在直播中讨论这个问题，是什么问题呢？就是说，老师认为中国现在在努力的压制它的经济，不要发展太快。第一个，你发展太快，你就会有什么样？你就有输入性通膨。而现在，欧洲的通膨慢慢的一个有受到控制，你不能说完全控制，但是它已经涨了，已经是很高了。那么这个状况之下，它就可能是说怎么样？ 他就可能是说，我在慢慢的会让经济开始恢复，那这样子的话，我出入性通膨可能就可以比较能够控制。这是老师当时的猜测，那现在也不知道是不是应验啊？我们可以继续看下去。所以说，我们发现到这件事情，就是说，中国它必须要维持它自己的工业竞争力，就是不能让它自己的成本垫高太多。所以说，能源的进口或者原物料的确保，对它来讲就是很重要。而加上这一次美国去薅全世界的羊毛。 让全世界的各个国家的商人，都已经受到很严重的损伤，而且工业也受到损伤，贸易也受到损伤。那这个时候，中国愿意开放它自己的市场，比如说中国也开始进口澳洲的东西啊，那其他的国家的东西也开始进口。那这样的状况之下，对于对于中国的在国际上的地位而言，就变得很有优势。如果在这个样一很有优势状况之下，那中国就有了筹码，继续跟美国之间继续继续的对抗。为什么？因为。 你没有办法再锁住别人的猴子，让别人让别人不要吃饭，对不对？美国现在饿着饿着这个央格鲁萨克逊国家的脖子，哦，那他们都吃不下，喝不喝不香，怎么样？就为了跟他一起抵抗中国啊，去抵抗这个俄罗斯，对不对？就包含了这次的英国首相强森啊，约翰逊，他也说是怎么样？这个欧洲一直在想，那个乌克兰最好一开战立刻亡国，对不对？那这样欧洲受的伤最小，这个事情是不是老师一开始就已经讲过了？ 我们在当时去去看这乌俄之战的时候，老师就有说过，这基本上欧洲应该是想乌克兰最好你一开战立刻亡国，这样他们去制裁俄罗斯就是制裁一个形式上的意义。那实际上我们在运作的时候也不会费时旷日，我们也不会受到太大的一个伤害，对不对？看别人家死，角好像没问题，不要死到我家了就行了。这是一个很大的特色。那现在只是那个 Boris Johnson 哦，他已经帮老师来去验证这个事情的存在。 所以说，在这个刚刚讲到这些举措，那进口进口能源的这些举措，对美国来说啊，就是一个严重的打击。因为怎么样呢？因为美元呢，除了它为什么可以成为世界货币啊，不是只有因为美国的它的军事实力很强，它的拳头很大而已，而是他们解除了过去的金本位制之后，这又建立了一个布伦布林顿森林体系，然后再挂钩了能源，建立起了石油美元，就油元的存在。 让能源呢用美元来结算，然后呢，这是一个稳定美元在世界上存在的一个很重要的关键之一。那为什么这产油国愿意接受呢？因为你美国答应他，你只要同意结算用美元，那么你现在就不用只要这么一一桶只要八块钱美元或者十块钱美元的的这个相对的产价哦，到后来就变成几十元、几十元啊，这最高是上百美元的一桶原油价格。所以说呢。 这个产油国就突然暴富起来，对不对？整个突然变得非常富有，也是跟美国是有关系的。所以当时为什么美国说什么，这些国家就做什么啊？那是一定有他们的观点，而不是只有美国他的实力大或怎么样的啊。这很多的一个历史依据。而这个还另外的依据就是怎么样呢？就是怎么样？就是这个世界啊，能源跟黄金是一样重要的存在。 你没有了金本位，那么你就需要另外一个要件来确定你货币国家货币的重要性。所以这个也是美国几十年来啊成为货币的这个世界货币的霸权的关键之一。那但是现在不一样，中国的中国现在建立起来啊是让怎么样能源购买采用人民币来做结算的机制，这对美元就有影响了。当然影响大不大？其实影响没有那些名嘴说的大，它的影响是极其有限的。为什么呢？ 因为现在只应该只有中国跟 OPEC 这些国家交易的时候，它采取人民币来结算，或是一些各自的邦交国啊，我们在做合纵的时候，做联横的时候，我们做一些内部用人民币来结算。但是其他国家大部分的国家，它还是用美元来做交易。而产油国它虽然是跟中国用人民币来做交易来做清算。 但是呢，它交易完成之后，还是会把这些人民币去换成了美元，因为这些产油国他们也需要美元去购买其他国家的物资来进口到他们的国家。所以钱的东西，他们永远不是单向的，他们是很多很多项的东西。但是整体来看啊，对美国的进口的美美国的美元的立即影响性啊，其实是没有非常大的。但是如果把它变得长期来看。 它会是影响美元霸权的一个大隐忧，是隐忧而已，不代表说它是一个绝对。如果这个石油交易采人民币是在三十年前那个中国政府就要进行的话，那么老师敢跟你讲，现在当时啊，当时美国大概就已经准备进攻中国了，对不对？要爆出一个中国有个恐怖攻击，可能就把它打进去了。为什么？因为当时如果这么早就要讲了去染指这个油源的话，那美国是不答应，绝对不会答应的事情，好吗？但是你说现在美国真的是不想把中国给弄掉吗？ 当然想，美国现在无时无刻想把中国炸成串只是他这么想，但是他做不到而已。哦，所以说我们在看这个世界变化的时候啊，一定不要一个角度去看，一定要多元化的去看。那这个状况之下，我们就可以一条线一条线把它理清楚之后，我们对这个环境我们了解更多。当然，对我们本身的事业发展或是我们身处环境的一个判断，那就非常重要的关键了，好吗？好，看各位什么问题哈？关于世界岁月如梭，我们时间快要结束了。 对不对？哦，感谢林冠，好，感谢 Jeff c h n 感谢林冠跟 Jeff c h n 您的您的赞助，好，谢谢谢谢谢谢。老师视频色彩有点不协调，是有点不协调，要金老师跑过来问，所以说我也没办法，这个现在我要临时改我也改不了，好吗？ <laughs> 临时改我也改不了，好吗？台湾会被套空，我们就要谈到台湾被套空的问题，台湾投降大陆了吗？不会啊，不会的，那是不会不会不会投降的了，好吗？真的是不会投降，怎么会投降呢？对不对？打没有打进来，我也不会投降。 你不要说我小粉红还是老粉红了哦，没有用的。你只要不打进来，我也不会投降好吗？季老师中包的十点的公开哈，老师涨黄区哦，你涨黄区，你全家涨黄区，哈哈哈哈哈。呃，好吗？哦，大陆不会打回来二百斤啊，现在多一个嘛，洗包子之后就变成洗二百，是吧？哈哈哈都大规模的举， <coughs> 大个都是举证运动哈。乌鲁木齐的死者就死就死了十个人嘛，对不对？ 这东西就这样，好，这个东西就是要让让这个中国它内政啊，那地方官员是重大的问题啊，问题绝对不会出现在百姓身上，你也不要怪是不是有人去去颠覆中国的民心，如果你的你的官员做得好，你怎么颠覆都没有用，各位董老师的意思嘛，你官员做得好，你怎么颠覆都是没有用的，就是因为你做的有问题，百姓才会来颠覆你，对不对？所以我们不能说是别人来去骚扰他们民心，他们自己就做不对。 为什么十年前没人颠覆成功，对不对？那是不对的啦，好吗？哦，来，把死刑判为爱的发电，哦。大陆都知道疫气疯狂怎么回事，还扯自死，力，自实力要去要去讲，好吗？哦，自取自自取力，这地方基层管理者、管地层基层管理是有责任的。你可以不同意我说法，但你也可以觉得你是对的。我没有叫你一定要认同我的说法，这是我的想法，我可以讲我的频道嘛，对不对？我说什么算什么，是吧？好吗？ 啊，网络上都反对防疫的哈，就是算了很多很多很多人都维持继续防疫的平行世界真神奇。这个东西哈，这个网络上的声量当然跟现实生活中也会有不一定的，不一定是一样的啊，不一定是一样的。所以说声音大的不一定就正确的，所以说老师一定是老师一定是对的嘛，老师也不一定是对的。我可能声量比各位大，但是我一定是对的嘛，我不一定是对的。所以你反对我是很正常的，因为我不一定是对的嘛，对不对？至少我我说的事情在你的观念里面我不是对的，但这个也是很正常的事情。 好吧，这个是没有什么太大的问题的。然后那我们一样哈，我们赶快把这个事情继续讲下去哈。所以说，我们现在看到后面呢，这个俄罗斯跟乌俄之战这边的问题啊，现在乌克兰现在面临到一个非常大的一个窘境。什么样的窘境呢？就是他现在继续跟美国去要求，以后在明年开始，每一个每一个月五十亿的援助是必须要缴到乌克兰手上的。为什么呢？因为在这个众议院在被替换之前呢，因为他们选举刚结束嘛，那么还要交接，对不对？ 交接之后，那问题就在于是说众议院已经说了，以后不要想让我提任何这个任何的财政方案去支援乌克兰，那是共和党绝对不可能接受的事情，就他也不用想说我会继续支持乌克兰。那么乌克兰就很简单的事情，就怎么样，他现在已经没有办法去维持下去，但是要在这个众议院替换之前呢，赶快把最后一笔的四十五亿美元给提了出去。但是关键是。 在后续，欧洲已经没有能力继续的去供养这个乌克兰，你已经供养整整十个月的时间了哦，现在还不到十个月，九个月的时间，对不对？你熬了九个月的时间了，那么现在俄罗斯一直不断的去炸你的能源供应措施，你绝对是后继无力，你没有办法再去推动你原来在国家里面这些的士兵的能量，就算有人愿意去从军，他没有能源使用，没有电，或是他的一个运输很吃紧。 那么这些人可也会跟中国的百姓一样，我首先先反抗你政府。为什么？你不要跟我讲，你不要跟我讲，是说我现在只要听从你的，我们就要反共复国，我们一定要去打倒万恶的俄罗斯，然后我的小孩就不会冻死，我的小孩就不会饿死，这不可能的事情，对，不可能的事情，我们一定是要一步一步的去做。但是俄罗斯现在就已经把你能源设施炸掉了，等于是说呢，他让东将军来替他打这个乌俄之战。 那么，在这个状况之下，乌克兰他已经没有足够的金援进来，哪怕是其他国家给他足够的军火，给你的军火，但是你没有人去操作，或是你没有足够的一个能源去推动它，你根本就没有办法去使用。所以说，这个乌俄之战啊，老师还是一句话，你要让你很多人名嘴或者很多的一些专家都说，俄罗斯现在是弹尽粮绝，然后他已经没有火药，没有没有这个弹药了。其实老师还是觉得很奇怪。 你怎么会一直觉得俄罗斯没有弹药呢？他一直不断的发配弹，告诉你我的弹药是越来越多的。哎，一个取之不尽、用之不竭的。加上全世界很多国家都跟俄罗斯进行了其他的贸易，包括欧洲也有很多国家，反而是在乌俄之战的时候跟俄罗斯采取了更多的贸易措施。那么在这个状况之下，俄罗斯它的它的经济是完全没有问题的，它的民心也完全没有问题的。 最担心普京他倒台的一定就是美国啊，所以还是重复讲这句话：最担心普京倒台的一定就是美国，因为在俄罗斯境内那些保皇派的，呃什么那些沙皇派的，他们最讨厌是普京。你真的打开仁慈，你怎么可以说你要保，你要打的时候注意不要伤到伤到人民呢？应该狂轰猛炸，把它炸成一片废墟，对不对？那本来你涂了一个城，其他人就怕你，就不敢反抗你了，是不是？这过去也是这样做。比如说，这个是用成吉思汗的战法，先屠城。 后来你投降了，我就不杀你。那后来的那个日本将军也学到了，就进行了南京大屠杀。虽然这个方法其实是错的，但是对于发动战争那一方来讲啊，激进派来讲，站着说话不腰疼嘛，所以说他们就觉得这样做是对的。所以在乌尔之战现在的状况之下，乌克兰现在最怕的就是因为欧洲各国纷纷跑到中国去跟习近平来去做会面，希望能够谈出了哈不会亚于在跟德国一样的一个利益，维持他们国内的经济。所以老师之前就说过了。 这个欧洲啊，它必然会一一的怎么样，一一为了自己国家的利益来选择跟中国开始慢慢的去做会商。那这个状况之下，我们就要担心另外一件事情，什么事情呢？美国绝对不可能的去眼睁睁的看着欧洲国家或者世界各国为了跟中国做生意，开始跟中国示好。现在每一个国家似乎都要去跟他摆姓说，我不但抗中，而且我还可以怎么样？我还可以让你们的东西卖到中国里面去。 是不是你沾上一点中国的味道，就是说，哎，我们有生意可以做，但是我还是一样抗中。说这个东西，百姓我也不知道怎么想的，他们可能觉得很混乱吧。你到底是要抗中，那你还是要你也是要亲中呢？其实这两个都不违背，哦，经济可以亲中，但是你意识形态你可以抗中啊。我们不能说抗中是不对的啊，个人个人的看法，对不对？这个人的看法，这其实没有说一定是错的。就在这个状况之下，我们就要讲到到最后一个问题，是什么问题呢？台海之间的问题。 所以说，美国现在他竟然看到很多欧洲的盟友啊，过去的一些盟友，你已经无法去支持了。包含了东协，现在还已经美国已经没有办法对东协造成任何影响了。然后包含了欧洲，你要开始一对一的开始跟中国做生意，那么美国以后在国际上的话事的权利，你是不是就越来越低？了？那美国不可能做事，他自己的影响力越来越低，而他也没有这么多的钱去跟中国一样，我到处去撒，因为美国现在缺的就是钱嘛。 那个钞票虽然是他自己印的，那他能不能无限制印？那老师之前就说过，那是不能够无限印的。他可以不断的举债，但是你也得让那个参众两院同意你去提高举债上限，你才能够去借债。而且借债出来，你不是说我因为他们通过之后，我钱就立刻生出来。你这些新出来的国债，你还得到国债市场去卖，然后给呃美国国内的企业去认购，是不是？这些东西也不是不用还的。所以说你现在不可能把钱花在不是刀口的地方。 所以说你贺锦丽去哪里，你给人家几十亿或几千万美元的援助，人家随便跟中国做生意都是几千亿的，那别人当然不会去理你。所以因此这一点，台湾的混乱对美国就很重要。所以说在新的参众两院的议员重新开始他们继续的接任之后，台湾政策法它会不会开始继续的运行？包含包含美国新的众议院院长啊，我们喊作麦克麦卡锡嘛，他会不会来台湾去拜访？ 现在我们的国家哈，那个执政党已经变成非常衰弱的执政党。基本上你在云林以北，台湾云林以北基本上已经没有绿营县市了。过去我们还有桃园，对不对？还有基隆，还是民进党执政的，现在全部都没有了。这些没有没有没有当选的地方，是百姓都是支持国民党的嘛？那绝对不是啊，我敢跟你讲，政治就是这么无聊，对不对？你投你投投票。 这是为了要拉下面进党，但是你不见得支持你现在所投的那个候选人，那这个候选人跟你有什么关系呢？就蛮有趣的事情。而这种状况呢，美国一定是想办法让台湾造成动乱。这个老师说话有没有所本？我们可以看到一件事情是非常重要的。老师长话短说，因为我们时间不够了。这个在前两周，我们的美国已经把台积电三百名的关键人员，啊，我们就把它运到了美国去了，对不对？这就已经形同了什么？形同了科技撤侨。 各位在台湾的朋友，你一定要注意这一点。现在，好，现在美国已经在台湾进行了科技撤侨。好，这个是这些他们过去把它变成美国人嘛，对不对？就是等于，是给你美国身份的，你根本就是不用申请，对，直接给你 pass。那这三百个人里面，都是里面其中一百五十个人都是最关键技术的核心人员，有他们，他们就可以在美国复制起来台湾的科技厂。虽然不一定做的跟台湾一样好，但是至少它的一个制成的关键技术他们是保留住的。 所以说这三百个过去在美国要建立三纳米，然后在高雄只做二十八纳米的东西，这个很多的很多的特定颜色跟意识形态的朋友就说：“哎呀，你二十八纳米在台湾在台在高雄那是很正常的，为什么？因为二十八纳米是现在的主流，主流。各位听众，二十八纳米是主流，这个是没有错的。像老师老师上周就有说到，我们汽车所需要的晶片呢，八成都是需只需要二十八纳米以上的哦，并不是需要你最高制程的的那个半导体晶片。” 但是问题是，二十八纳米的东西，中国它也做得到，韩国也做得到，日本也做得到，对不对？我就不要说其他的国家，就光中国一个国家，它就做得出二十八纳米的晶片了。请问一下，你台积电，你把大家都有可以做到的一个技术留在高雄，留在台湾，你把最尖端的三纳米的的这个制程，你搬到美国去，请问这个这一撤走之后，你台湾半导体的江山就已经垮了一半了。 这就已经是等于大宋王朝先没了北宋，你只能南宋偏安一隅，对不对？当一个偏安之君，你只能进贡给这个大辽去当什么？当个二皇帝？这个是一个非常糟糕的状态。说在台海之战里面，我们看到的事情是，过去有人就说他会把台积电给炸了，炸不炸已经无所谓了。为什么？因为关键的人已经带走了，我们已经开始护国群山，现在在被别人做什么？做的愚公移山。 一块一块一块一块的把它运到其他国家里去，所以很多国家都需要台积电去设厂。他为什么设美国？之前张忠谋还说，美国你单一单有这些人，你单有这个厂，你是没办法复制台积电的。但是他就直接很简单，我把台积电员工直接挖过去不就好了？我们之前觉得这是笑话，你有办法移这么多几万人吗？不用，他移三百个人就可以了，对不对？三百个人后面再带几千个眷属过去，那美国就一开始就已经有了这个保险，他那边已经不算是备份了。 也就算是备援怎么样？这个双系统在运行，所以说在台海之战现在已经可以从美国的态度里面已经看出来了，包含他在日本的加索纳基地已经变成一个轮防，好就一直一直轮着去去巡航，而不是固定驻守在那个地方。很多问题我们已经看到，台湾现在的状况是非常非常的严峻，但是我们还成立在我们的官流角上面的政治问题。说实在的，九合一大选选出来谁，老师都不意外。 而且选出来谁都没有办法改变未来的态势，我们只能去看看，哦，这个中国它到底什么时候需要把台湾收回去，而美国什么时候会把这个球做给中国来去做使用？所以说，我们现在包含了我们台湾了，我们现在的中线，然后中线的十二已经没有了，现在只有领海的十二海里跟我们的二十四海二十四海里的毗邻区，就只有这个这些很短很短的距离，其他的地方。 已经像让中共的战机、中共的潜艇、中共的任何一切都已经如入无人之境。而且各位要发现，过去中共飞越台湾海峡中线，美国还会表示点意见，日本还是要表现点意见。但是在我们的八月佩洛西来访台之后，请问一下，中共来了多少次？有谁有意见呢？没有人有意见，都我们自己都没有意见。为什么？因为各位已经在新闻上看不到这些事情。为什么？因为报道他来，那我们抗中保台就觉得是说，我们越抗越后退。 对不对？我又没有胆子把它打下来，那这个状况就影响到选举，结果有没有讲，其实都影响到选举了。在这个状况之下，我们的我们的敌人啊，中共这个敌人，就等内战中嘛，他一定是我们敌人，已经不断的逼近我们，但是我们束手无策，完全没有能力去做好我们的防卫，我们底线只是不断不断的后退，这那是不是就很糟很危险的地方？所以说，各位要去知道一件事情。 在越危险的时候，我们越要去准备自己的技能。永远不要相信今天过了明天，明天过了后天，每一天你都可以一模一样的过下去。就像很很多朋友跟老师讲，啊，你现在到已经四十几岁了，还没有买房。对了，四十岁以前老师是没有钱买房。现在就算我有钱买房，我也不会去买台湾的房子。为什么？因为本一笔不划算，是不是？我到日本去买，我到中国去买，我都还可以买的比台湾便宜，又新又大。台湾一个旧公寓。 对不对？四五十年的房子你也卖个一两千万，那我买它， <laughs> 我买它，我一辈子养它就可以了，我还养小孩，对不对？那就就有困难。所以每一个人到一个不停时时段的时候，你要准备好不同的技能，保持好你内心的弹性。过去我们长辈给我们的经验那是真真很很金贵、很重要的，但是不代表他们过去的经验就一定适合我们的未来。十年前如果你去先去买房，先做什么？你现在就去赚。但是你现在再去危机入市，再去买房买地。 要看我们大帅帅那一集，那真的是有点困难，好吗？好，那我们看各位今天什么问题哈？我们时间差不多了。哦，来，老师看这道复质量事题怎么收场？其实不会算那就就淡掉了。说真的，是淡掉了。哦，反正过好自己就行。啊， <laughs> 感谢赞，感谢正老赞助谢谢。有幸参与新医院的建设。他说这个车就几十个在建设，用于新冠医院。 不是隔离医院呢，是单人间的治疗用的。这东西哈，有在做那就是好，有在做就是好事了。我觉得这是很难，好吗？拜登总统跟习主席讲好，台湾很安全，不会有军事威胁。你相信他的话就奇怪了。我告诉你，习近平跟拜登一样不可以信任。没有人会在外交公共场合里面讲里面他们真心话了。你认为任何一切的元首他在媒体上会讲真心话吗？只要你听得到的都不是真话。这是国际外交、国际政治的一个非常重要的关键。 不可能跟你讲真话的了，尔虞我诈那是国际的惯例了。说没有就没有，俄罗斯之前也说我没有打乌克兰啦，你干嘛说我打乌克兰呢？没到一个礼拜你就把它打下来，对不对？信誓旦旦说不会打，那结果打了没？打了啊，是不是就打了啊？还要跟你报告吗？不用啊，对不对？美国拿一个洗衣粉就可以打伊拉克，是不是？那也不需要跟你报告啊，说变就变，风云变色，只在瞬息万变，好吧？哦。 说来说要核实什么政府？嗯，我们的政府嘛，对不对？ <laughs> 就是我们的政府，好吧？哦，所以说我们要知道一件事情哈，就综合来看呢，我们看到中国这次呢，在四地、四在他们的国家里面呢，开始已经遍地开花。这开花其实各位要知道，这是一个种子，它并不是一个大事情。老师刚才讲了这么多地方官员的蛮横、那些管理的不当，那都是都是一个小事情，但是它会让这个这些种子。 升职在明星之后，你可能十年、二十年之后，这些小孩子长大的时候，他就可以造成中国的其他的动乱。所以地方的官员他是很重要的。老刚有人说这个地方官员不重要，地方官员是绝对重要的。为什么叫父母官，对不对？你像老师，我们今天选新北市市长，老是住新店嘛？做新北市市长侯友谊，我不认识他，但是我认识我的里长，我有什么事情我找里长去靠背。 对不对？我就跟大家去反映一个里长的事情，是不是？我家里遇到什么纠纷，我找我找派出所来保护我，避免被家里金老师殴打的时候，我到派出所来保护我，对不对？那这是你一定要父母官跟你有关系。但是中国的父母官很多东西是在欺负他们当地的百姓，这样的状况就会让地方的地方的生态产生了质变。就比如说上海、郑州，你甚至是新疆这些地方，它爆发了这么大的一个示威抗议，请问这跟地方官没有关系吗？ 你地方官，你真的是只有真的是为了防疫，还是为了不要政治错误呢？因为你还为了还要升官进政治局嘛？对你有这个打算，那所以说你限制百姓的生活呢，就变得极端重要。所以说我们一定要去正视，说他一定有这些问题，百姓才会这些反应，就这么简单的事情。你法国为什么要抗议？英国为什么要为什么要示威？都有是因为百姓他过不下去。自古以来，没有人民是绝对为了反政府而反政府，只有官兵民反。 民不得不反，这个是一个很正常的事情。陈胜吴广也都是这样来的。汉高祖刘邦，对不对？你除了宋状态比赵匡胤，他本来是官，那就算了。他本来就要谋朝篡位的，是不是？朱元璋就包含了爱新觉罗，那个时候叫什么名字啊？那个皇皇太极的老爹叫什么？努尔哈赤，他也是官逼民反，他不得不反。永远都是官逼民反，所以地方官这么重要。地方官只要做得好，那整个国家就会稳定，这是很重要的关键，好吗？ 他说：“等明年一个月可以安全吗？”哦，应该我觉得是安全的吧。台湾越来越危险又无法保命，怎么办呢？没有办法，没有不能，没有不能保命的事情。你就是做好你要有社会性的技能来去培养。你不要跟我讲，我下班很累，我没有时间来去多学点东西。当你没饭吃的时候，你才叫累。我刚才你讲，没饭吃，找不到饭吃才叫累。任何社会在动乱，你有专业技能的，你都是活下来的那一群，对不对？你没有办法活下来，通常就是因为你没有专业技能。 就这么简单的事情，每一个人他都有在社会上一定有他可以做的事情，就是代表你会跟不会。我们过去这样简单的讲哈，台湾都是说啊，你要去念大学，对，在中国也是要念高考。请问一下，过去高考跟现在高考出来的大学生，你是一样的待遇吗？你现在高考出来的大学生，如果你不是真的是很尖端的产业的，啊，或者你有特别的专强的，你毕业之后，你真的能够比得过一个修水电的或是一个修车的师傅的薪水吗？不一定，你长期可能还比不赢他。为什么？ 因为你就是没有其他人所需要的技能，你不要告诉说我会努力，我会多学，这个这是空话，那是空话。我会，我可以帮到你。我们现在谈利益，你给我多少钱，我做多少事情。最后的五分钟，跟跟老师跟各位讲一下，我们做一个刚才针对刚才的话题，我们多再位各位五分钟的时间。我们现在举个例子来讲啊，比如说以老师自己的技能啊，我们就说那个推拿，好不好？推拿这件事情，我们来讲一件事情，我去。 老师现在没有在做这一行，说不要找老师帮你推拿哈。基本上老师去找别人推拿按摩，我一个小时啊，我大概一个小时到两个小时，不一定要看地方。我至少都要花一千元到两千元，一千多块了，好算一千两百块。现在行情是这样子，一千两百块，我们按一个小时一千两百块。好，请问一下，我按一个小时一千两百块给这个，比如说太极这这个什么泰式按摩的师傅，哦，有时候带金逸老师一起去，不要说我去一些特殊的按摩场所，好吧？不要不要这样想。 哦，我按一次一千两百块，好，我我我按一千两百块，那请问一下，这个师傅可以拿多少钱？他大概可以拿六百块，因为他跟店面应该是对半拆的哦，六百块到八百块之间。所以说呢，他按我预估呢是一个小时或两个小时，他都是六百块到八百块。那么请问一下，你的时薪有没有四百块以上？如果没有，你说上班时间就一百多块台币的时薪？ 或者我是多少？我一天一百块人民币的时薪，我一个月三千块，那就代表了是说你做的事情，你不能把它量化，你不能变得它有价值。所以说我去按摩，那我他们的月薪最高也有也有到七八万台币以上的，光按摩就七八万台币以上哦，那正常的。哦。老师以前去学习这个这个推拿，有些有些同学因为老师已经取得执照十几年了，对不对？有些同学他也是一个月就大概十万块台币的收入。 是不是？他就负责帮别人整腹，然后消筋酸痛，对他做酸痛舒缓，对不对？那这个是为什么行？他就是有这个这个价值，让别人付钱给他去解决这个问题，这就是社会性需求。水电工帮我装一个电灯，他收五百块，装一个电灯需要多久？了不起，十五分钟装好一个电灯，对不对？他可以收五百块钱，是不是？那你就拉个线，那个以以以每米每米啊去计算，就是因为你的能力可以被计价。 而不是你的时间被计加而已，这个就是很大的很大的差异。无论你几岁，都有你可以学习的社会知社会性技能。永远不要小看社会性技能，好吗？这老师其实今天要讲的事情。好，所以想说社会统合并统一，不知道明天会不会有。那我们再来希望曾仕强教授他讲的是对的，好不好？我们希望他是对的。但是老师还是一句话，根据老师解释的推背图啊，就是二零一九年的前五年跟后五年啊，他们的。 哎不，二零二四年前五年后五年再讲错了，好不好？二零二四年的前五年跟后五年，然后两岸会走到统一，那大概率是在习近平手上会统一的，这是我们之前的预测。那老师也没有去改，好吗？然后那不好意思跟大家多占用了八分钟的时间，然后这次我们最后说一下，看回放的时候记得看三十秒以上，然后再帮老师留下一个正面性的评价。那呢，我们的那个榴莲专案呢，老师还需要点时间，那你还没报名的也可以报名，老师总会把它写完的，好不好？我一定会把它写完的，尽快老师尽快把它写完。 那我们的那个十二月二十三呢，我们举办了我们的岁次癸卯年的点元辰灯安太岁的法会。那报名的途径也是在我们的下方说明栏位，那各位可以去报名啊，里面写的很清楚了，有什么问题就看里面的里面都有写出来，好吗？感谢各位今天的的收看，我是陈老师，我们下次见。